Mamma, mamma! Vorrei essere senza collo, ma decisamente affascinante, coniugando la mia voglia di bellezza e fantasticità. Non esiste una persona così, cara. Posso un asteroide colpirmi se esiste. È una sciocchezza fortissima.